me. me. Good job. Good job. Resources here. kill! Enemy spotted! Triple kill! Resources here. Bro revive. Bro revive Enemy spotted! Extra kill! Sorry. देखो बंदा देखो ना उधर यार अरे भाई पीछे बंदा है यार तुम्हारे पीछे बंदा है अरे भाई पीछे बंदा है यार भाई एक बंदा कौन नहीं है उसके पास यार पीछे देख ना मुझसे देखो अरे भाई पीछे तो देख यार अनुप पीछे देखना तेरा अरे क्या भाई यार तू तो भी ना इधर साइड में देख ना पीछे दे रहा यार मैंने बता रहा ना नुबड़ा मादर चोर देखा एनिमी बहुत सारी मैंने बताया था ना नुबड़ा एनिमी पीछे पीछे उधर उधर ड्रॉप की साइड में जाओ ड्रॉप की साइड में जाओ भाई ड्रॉप की साइड में जाओ ना क्या कर रहा है अब अरे भाई उधर की खत्म हो चुके उधर है भाई हाँ उधर है उधर वाल में वो वाला वाल में हाँ इधर टॉप में बैठ टॉप में बैठ Rakyatnya Bener cara Sinar mana mah tercegar Dominating